Ei että meikö on Nero. Meikä just keksi sen. Meikä keksin, miten saa jokaisen ihmisen tykkäämään sinun videoista. ihan jokaisen. Eli hommahan menee tällä tavalla. Ihan ekana teette aivan paskan videon, tämmösen niinku. Lää, lää. Voi että mulla on mukavaa. Jottakaa minä kävelen ruohikolla. Seinä. Kiviä perkele. Valkoinen seinä. Sitten videon lopussa vaan sanoisin tällä tavalla, että Hei, jos tykkäsitte videosta, niin painakaa dislikea. Ja sitten jättäkää vaan se siihen, niin se käytännössä kuraa pois sen dislike-buttonin. Niin Sitä ei enää käytännössä ole olemassa tuon jälkeen, kun sä oot sanonut noin. Ei mitään, kiitos kun katsoit videon ja jos tykkäsit videosta, niin paina dislikea tai likea. <laughs> Molemmat käy. <laughs>